Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo trabajo del Grupo Sinergia. Mi nombre es Mauro Holzman y en esta oportunidad queremos presentarles con el Grupo Sinergia un trabajo referido a la mecánica de disociación. La mecánica de disociación es una cualidad que se observa en la danza del tango y también en casi todas las danzas americanas y tiene su origen en las danzas africanas que llegaron a nuestro continente antes del siglo XX. La mecánica de disociación consiste, básicamente, en la capacidad a nivel individual de poder operar, de poder trabajar de manera independiente y disociada entre la parte superior o torso en relación a la parte inferior o piernas, quedando una zona intermedia, la zona de la cadera, como nexo y conector de las dos partes antes mencionadas, torso y piernas. En la danza del tango, también la disociación, mecánica de disociación, aparece en la manera en que se ocupa el espacio de interrelación de los dos integrantes de la pareja. Entonces, tenemos que en la parte superior a nivel del torso, los integrantes de la pareja del tango comparten el espacio. Y en la parte inferior o nivel de las piernas, los integrantes de la pareja tienen la posibilidad u oportunidad de atravesar el espacio existente entre las dos piernas del compañero o compañera, generando un tipo de relación que hasta el origen mismo del tango ninguna otra danza popular se lo había permitido. A partir de este momento, el grupo Sinergia les propone profundizar sobre la mecánica de disociación a través de un trabajo de conciencia corporal, de conexión con las sensaciones, a través de ejercitaciones a nivel individual, a nivel de pareja o trabajo de a dos para poder finalizar en un último video observando la mecánica de la disociación en la danza misma del tango. Agradeciendo su atención y su escucha, les dejo ahora con Adriana Bá, que va a continuar el recorrido sobre la mecánica de disociación, ella poniendo atención a la conciencia corporal y a la conexión con las sensaciones. Desde ya, muchísimas gracias y hasta la próxima.